piedra, agua, arena, pelota. También puedes botar la pelota, pelota. Muñeco, sería muñeco. Coche, el volante, coche. Camión. Oso. Las orejas del oso. Oso. Cuento. Libro. Como abrir un libro. Libro. Juguete. Música. recoger, como coger los juguetes y meterlos en la caja, recoger, teléfono, bici, globo, Pinchamos el globo, pintura, Construcciones. Jugar.